ылдамдыктын убакытка көз карандылыгынын графигин колдонуп бир калыпта кыймылдуу нерсенин кыймылынын формуласын алууга болот а бсд тик бурчтуктун аянты о а жана о ц капталдарынын көбөйтүндүсүнө барабар о а капталынын узундугу в о ц капталынын узундугу т ылдамдыктын жана убакыттын проекциясынын көбөйтүндүсү жылышуу проекциясына барабар бир калыпта түз сызыктуу кыймыл менен жылыш проекциясы координат токтору ылдамдык графиги жана убакыт огуна калыбына келтирилген перпендикуляр менен чектелген тик бурчтуктун аянтына барабар